lii lii lii mu ñuy bëgg a rey fan yii. oh. man lii. Cheikh Moussa fii de maam maamam rek la. maamam rek la. boole yitte ji boole pas-pas ji boole fit bi boole doge gi boole njàmbaar ci yàlla jàng ba ne ar ba mu ñëwee lim njëkk woon gaañi mooy dañoo war a jàng université 37 milliards université 37 milliards. Mhm. dégg diine nag lool. barakallah. te boo ko séenee bëñam ngay jëkk a séen. billaahi billaahi boo ko séenee. bëñam ngay jëkk a séen. Mhm.